ابراهيم احمد عبد الرؤوف 22 سنه آه، طالب آه، اللي حصل امبارح خارج من المستشفى عند الساعه 4 الفجر واحد آه، لابس بدله كده سالني يقول لي معاك ولاعه له بطلع له الولاعه لقيت واحد جه من ورا وقعني على الارض اشتغل فيا ضرب عشان انا كنت مقاوم معاهم لغايه ما ركبونا عربيه وورا عربيه معرفش حطوا لي اف عند مراكلي كده نام آه حوالي بعد يعني الساعة كانت في ايدي كانت الساعة خمسة الا ربع في مكان غريب جدا آه جوا بقى ضرب وإهانة وشتيمة ألفاظ بشعة آه، كان ماسكين رجلي اللي هما متأكد إني اتضربت فيها مش قادر أحركها طبعا بيدوها عشان خاطر أجاوب على الأسئلة بتاعتهم أسئلة بقى أنت منور مين بيمولك تبع اهل جماعة مين بيقعد معاك آه عايزين نقول على أسماء الناس اللي معايا آه لغاية ما دخلوني بعد أربع ساعات كده المكتب راجل آه، مكتب واحد تاني على المكتب دوت آه، خد التليفون يقلب فيه شوف الأرقام آه قالوا لي أسماء ناس تعرفهم ما تعرفهمش لا مش فاكر إن أنا مكنتش أعرف أي اسم منهم قالوا آه، مين بيمولك عايزين يصوروني باعترافات عندهم عايزين انا اعترف بيها نفس اللي حصل مع الناس اللي آه، ان انا بقبض فلوس ان انا قاعد هنا ممول حد بيديني اجبرني ان انا اقعد ان في تحرشات جنسيه في الميدان ان في ناس بتشرب حشيش وكده ان احنا جايبين بلطجيه تحمينا ان اللي يحدف المولوتوف والحاجات دي هي لسه دي ان احنا برضو نجبرهم ان هم يقعدوا غصب عنهم آه بنخطف بنات آه، العساكر ده احنا اللي بنضربهم احنا اللي بدانا الضرب في مجلس الشعب احنا اللي ولعنا طبعا رفضت اعترف باي حاجه من ديت الاولى بس ان انا عندي واحد اعرفه في امن الدوله كبير هو اللي خرجني من الشاي دي خرجت منها عشر سنه